Всем привет! привет! С вами канал Звезды Ютуба, его блогерша Асана Стейшн. И сегодня я вам расскажу страшилку. Один раз в метро зашла тетенька. Напротив нее сидела бабушка и ее за руки держал едва дедушки. Эта бабушка смотрела очень-очень долго на тетю, и она не моргала. Но она очень любила метро. Вдруг на станции зашел дядя и взял тетю за руку и прикрыл ей рот. Но тетя начала кричать, и он ей объяснил, что он ее спас, потому что та бабушка была мертвая. Она смотрела на нее. Если бы бабушка продолжала смотреть на тетю, тетя бы умерла. Не спится ночью? Включай наш канал и смотри раздел страшилки. Всем пока! С вами был канал Звезды Ютуба. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите внизу комментарии. А, пока-пока!